spogliati tutta, mostrami serena le rughe, le piaghe, non temere solo come te, ferito, spaventato dalla vita, strappa con rabbia i veli orientali adornanti, quelle maschere di ghiaccio che occultano lividi, mostrati fiera nei tuoi lineamenti, quando sarai spoglia come un albero d'autunno, e solo quando sarai nuda, indifesa, come un neonato. Ti mostrerò le mie ricchezze, custodite in un forziere di vetro sottile. Ti donerò sincero le mie fragilità, le mie insicurezze, le mie paure ancestrali, le impurità nascoste. Ti porgerò poi in un vassoio di rose bianche la verginità della mia anima